Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam Saf React Special Edition Hari ni kita akan react anime Malaysia ataupun kartun Malaysia ni Yang dinamakan Agent Ali sebab Agent Ali sekarang tengah trending kan season 3 Aku memang tengok season 1 satu dua episod je lepas tu aku lupa pun Aku tak ingat langsung Jadi hari ni kita akan tengok episod satu. Tanpa buang masa, jom kita tengok Dan aku tengok ni dekat Disney All Star okay So korang pun boleh tengok Siri ni dekat Disney All Star Aku memang tak ingat langsung ni benda Pusat penyelidikan mata Alright Okay DOS Kita tak tahu karakter siapa ni DOS je aku tahu Ooh. Ada hairpin. Wahai, kau tengok tu. Style gila. Stress. Oh, so undo stress ah. Nombor tiga yang tu nombor dua. Hold di, di, did Di maklumat apa tu dia ambil? Data apa? Oh, kena kena elektrik. Kena current. Oh, menyamar. Bakar. Yang bakar ni aku ingat Dia tak perasan ke? Ya Ooh. What the heck? <laughs> dia Dia boleh tahu eh? Ooh. Aku memang tak tahu apa benda weh. Apa benda yang dia buka, data apa yang dia curi? Jenny. Oh, dia menyamar sebagai Jenny. Oh, alam. Oh, ada orang tekan. <laughs> Alright. Okey, kena perangkap. Mari kita tengok sama ada DOS akan berjaya ke tak. Oh, <laughs> hilang dah. Oh, uh, naik atas. Cekap, cekap. Oh, nice intro eh. Nice intro. Okay, episod 1 Missy Iris. Super Sentai eh. Oh, dia suka Super Sentai eh. Ini dia MC kita. anti Haha. <laughs> Sean dengan Said. Orang Kedah ke? Oi. ice cream tu macam mana? ice cream? Oh, nasi lemak. Oh. Oh, Bawah tu pun nasi lemak. Ada sesuatu. Oh, dia ni bukan... DOS kan? Yang curi tadi benda tu. sempat break. Tempoyak udang. Tempoyak udang aku tak pernah dengar lah. Oh tak, dia sebut key, key, keyword. Ah, ah, dia sebut keyword. Oh, dia salah trade dengan orang. Oh no. Ya sebab keyword tu kan rare. Oh no. Oh. Oh, no! Victor. Dia dah ambil benda lah apa chip tu kan. Alicia, alright. Waifu, waifu. my F. Ui, terbelah dua samurai ke apa cikgu ni? <laughs> samurai ke apa eh? Oh ni tadi mamak kedai ah, ah. Dia baca dalam phone je eh. Dia tak tahu pun dalam tu sebenarnya ada benda yang paling penting. Zalimat. Alright. Oh. Sebab bakal ni ingat yang radar tu nearest. Rupanya memang betul-betul ada dekat dia punya anak saudara ni. Dia tak dia tak expect pun, dia tak agak pun. Oh, okey okey okey. Oh okey dia tahu patutlah. Aku ingatkan dia salah faham dengan radar tu. Apa ni gerak ah? Gerak lu. Oh, dia kena kejar lah. Dengan nombor dua. Mrs. tu. Oh, dia boleh boost pula power weh. Oh, ambil kau spray buat nyamuk. <laughs> Laju juga eh Ali walaupun naik skuter eh. Woo! Oh. Hmm, itu Iris. Alright. Retinal system, Iris mata kan. Alright. Dia tak tahu pun weh. Ih, kuku kuning. Oh, bakas dah datang. Jaga-jaga hairpin dia ada elektrik. Ah. Ooh. Oh, dia ni apa brute force ah. Eh? <laughs> Apa ni 2 lawan 1 Mana boleh Oh dia short wave lah, eh. guy <laughs> Ya, semangat! Aduh, kena lah hairpin. Macam mana pula boleh tak perasan kat orang, Tapi dia ni laju kan. Oh, dia ambil ke Iris tu? Let's go! Ya! Yeah. Itu dia! Woo. Weapon arm eh Yap Pegang tali Ali pegang tali Come on Ali, come on. Dia boleh didak tu. Oh. Mai, dia boleh didak. Ah, settle. Show wave kan, yep. Ya. Apa lagi? Lompat. Oh, elak je. Sedap tu, AST dia. Eh? Tak kena. Yup, kena geng sendiri. Oh, so ada energy. Oh, runtuh. Alright. Okey, ni semua dia dah rancang dah. Memang itulah plan dia. What the heck? Alright. Laju betul lah weh. Nombor dua ni. Alright, dia dah, dia dah, dia cabut, dia cabut. Yes, itu dia Uncle Bakar. Uh, om dua-dua jatuh. Oh, so dia dia kira makan energi user tu sendiri ya? Ya kan energi iris dia? Tak boleh. Ah. Uh, dia dah register dekat Ali kan? Ooh, uh, dia orang berjaya lah kira ya. Mission accomplished. Let's go. Ya, yeah, perception. Ni prototype je weh, bukannya last version. Tadi tak tahu apa pun. <laughs> Bergema eh. Yup Tiba-tiba Mak dapat kontrak Tiba-tiba Secara tak sengaja Kau pergi activate apa apa Oh dia dia punya last boss Oh main chest boy Hmm Dia still tahu password kan Wah itu dia punya first tu lah ya. First boss First boss pula Apa Mr. One Mr. lah kan Ya yeah, cool First episode Cool cool cool Yup Kita dapat intro sikit kan Very very nice So Itulah dia untuk episode yang pertama Excited untuk episode kedua Ali secara tak sengaja Masuk ke dalam apa organisasi mata ni kalau korang rasa best aku react, korang boleh bagi like kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga. Okay, sebab aku akan react full episode, full season untuk Ejen Ali. Kita akan jumpa lagi esok untuk episod yang kedua. Assalamualaikum dan bye-bye.